हेलो फ्रेंड्स अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो ये वीडियो आपके लिए क्योंकि हम आपके लिए लाए हैं मज़ेदार टिप्स जिस टिप्स के द्वारा से आप आसानी से अपने यूट्यूब का सब्सक्राइबर बढ़ा सकते हैं या तो आपके पास अगर फेसबुक पेज है तो उसका आप लाइक बढ़ा सकते हैं या तो आपके पास अगर इंस्टाग्राम है तो उसका फ्लावर बढ़ा सकते हैं या तो ट्विटर है उसका भी फ्लावर आप बढ़ा सकते हैं तो चलिए मेरी वीडियो को देखते रहिए चलिए हम शुरू करते हैं जी हाँ दोस्त शुरू करते हैं शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे दोस्त कि अगर आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम यूट्यूबर के लिए इसी तरह से मजेदार टिप्स लाते रहते हैं जिसके द्वारा आप आसानी से अपने चैनल को ग्रो कर सकते हैं और आसानी से अपना वॉच टाइम और अपने वीडियो को मोनिटाइज कर सकते हैं तो चलिए शुरू सबसे पहले आपको क्या करनी है इस वेबसाइट के लिंक अपने वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं आप उसे वहाँ से क्लिक करके ओपन कर सकते हैं ओपन करने के बाद आपके पास ये पेज इस तरह से ओपन हो जाएगा ठीक है तो ओपन करने के बाद इस तरह से आपका पेज ओपन हो जाए उसके बाद आपको क्या करनी है रजिस्टर पे क्लिक करनी है ठीक है रजिस्टर पे क्लिक करनी है रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद आपको सिंपली क्या करनी है यूज़र नेम डालिए यूज़र नेम आप जो भी रखना चाहेंगे आप इस तरह से यूज़र नेम डालिए डालने के बाद अपना कोई भी ईमेल आईडी यहाँ पर डालिए ठीक है ईमेल मेल डालिए ईमेल आईडी डालने के बाद इस ईमेल आईडी को यहाँ से कॉपी कीजिए कॉपी करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पे कॉपी कीजिए कॉपी करने के बाद यहाँ पे पासवर्ड डालिए आप जो भी पासवर्ड रखना चाहेंगे आप पासवर्ड डालिए रिपीट पासवर्ड अब नीचे भी वही डालिए आप जेंडर मेल जो भी हैं आप ठीक है मेल ऑमेन जो भी हैं उसके बाद यहाँ पे क्लिक कीजिए करने के बाद ये कंट्री है कंट्री आप सिलेक्ट कीजिए जो कंट्री से आप बिलोंग करते हैं आप कंट्री सेलेक्ट कीजिए ठीक है जिस कंट्री सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे स्पेस बटन पे क्लिक कीजिए करने के बाद यहाँ पे ये ओपन हो जाएगा ठीक है ये देश इस तरह हो गया उस पर आपको रजिस्टर पे क्लिक करनी है रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह से ये पेज ओपन हो जाएगा ठीक है आप देख सकते हैं इस तरह से मेरा जो है सो पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मेरा करंट पॉइंट है वो मेरा 26 है अभी रिसेंटली आपको सबसे पहले आपको क्या करनी है आपको डेली का एक 400 पॉइंट्स पॉइंट मिलेगा आपको बॉन्स पॉइंट ठीक है आप डेली विजिट कीजिएगा विजिट करने के बाद यहाँ पे डेली बॉन्स पे क्लिक कीजिएगा करने के बाद तो यहाँ पे क्लेम कीजिएगा डेली उसके बाद आपको 400 आपको पॉइंट मिलेगा ठीक है आपको क्या करें रिसेंटली आपको चाहिए क्या फेसबुक सब्सक्राइब आपको लाइक लाइक चाहिए या यूट्यूब सब्सक्राइबर चाहिए तो जो आपको चाहिए आप यहाँ पे आइए माई पेज एट पेज में इस पर आइए आने के बाद आपके पास इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन आने के बाद यहाँ पे आपको जो चाहिए फेसबुक पॉइंट चाहिए सब्सक्राइबर चाहिए जो भी चाहिए आप यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए अगर पेज चाहिए तो पेज में आपको इस तरह से आ जाएगा अपना फेसबुक पेज का ये यू डालिए ठीक है उसके वीडियो टाइटल डालिए आपको जो आ, जो भी आपको जिसमें आपको लाइक चाहिए सब्सक्राइबर चाहिए ठीक है उसके बाद ये आपको इस तरह से आ जाएगा हम रिसेंटली हमने हमने क्या किया है हमने यूट्यूब सब्सक्राइबर लिया है ठीक है तो सब्सक्राइबर लेने के बाद अपने चैनल का जो आईडी होता है उस आई डालिए जिससे आपको अपने चैनल पर जाइए जाने के बाद यहाँ पे देखिए इस तरह से ये मेरा चैनल है चैनल पे यहाँ पे आइए और अपने चैनल का आईडी इसको कॉपी कीजिए कॉपी करने के बाद यहाँ पे आप अपने चैनल का आईडी यहाँ पे पेस्ट कीजिए पेस्ट करने के बाद आपका चैनल का आईडी यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे जो पॉइंट है इस पॉइंट को आपको बाय डिफ़ॉल्ट टेन होता है इसलिए रहने दीजिए इसको डेली का आपका जीरो है इसको रहने दीजिए इसका डिफ़ॉल्ट रहना दीजिए अब जेंडर आपको मेल चाहिए फीमेल चाहिए ये बाय डिफ़ॉल्ट रहना चाहिए कंट्री आपको कौन सा कंट्री से आपको सब्सक्राइबर चाहिए ये आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं ठीक है जिस कंट्री से बिलोंग कर रहे होंगे उसके बाद आपको क्या करनी ऐड करनी ऐड करने के बाद यहाँ पे यहाँ पे देखिए माई पेज यहाँ पे माई पेज में आपका पेज यहाँ पे आ जाएगा अब यहाँ पे देख सकते हैं जो कि मैंने यहाँ पे ऐड किया है ठीक है आज देखिए आज के मेरा टोटल जो है सो टोटल क्लिक मेरे एक हुआ है ठीक है टोटल टूडे सब्सक्राइबर मेरा एक हुआ है स्टेटस मेरा ऑन है ठीक है ये यहाँ पर मेरा आ गया है उसके बाद आप क्या कीजिएगा इस तरह से जब जितना आपके पास पॉइंट रहेगा उतना आपको सब्सक्राइबर मिलेगा ठीक है जितना ज़्यादा पॉइंट होगा आपको अर्निंग करने के लिए किसी वो पेज पे जैसे आपको फैन पेज पे लाइक कीजिए अगर किसी पेज को आपको लाइक कीजिएगा तो आपको नाइन पॉइंट वहाँ से मिले सपोज किया जाए कि मैंने इस पेज को लाइक करूँगा तो जैसे ही मैं इसको लाइक करूँगा लाइक करने के बाद यहाँ पे मुझे ये देख सकते हैं लाइक करूँगा मैं इसको भी रिसेंट वेट कीजिए जैसे मैंने इस पेज को लाइक कर रहा हूँ इस पेज को इसलिए मैं लाइक करूँगा तो मुझे नाइन पॉइंट मिलेगा ठीक है इस पेज को लाइक करने के साथ साथ ठीक है ये पेज को मैंने लाइक किया अब लाइक करने के बाद मैं इसको बैक जाता हूँ ठीक है बैक आने के बाद यहाँ पे देखिए मेरा जो पॉइंट है यहाँ पे देख दे सकते हैं नाइन पॉइंट मेरा एड हो गया यानी अभी मेरा छब्बीस पॉइंट है ठीक है उसके बाद यहाँ पे मेरा जो पॉइंट और मेरा बढ़ जाएगा ठीक है अब मैं करता हूँ क्लिक करता हूँ करने के बाद ये सकते हैं मेरा देखिए पॉइंट मेरा ये बढ़ गया यहाँ पे नाइन पॉइंट उसके बाद मैं थोड़ा देर बाद में देखूंगा क्योंकि मेरा जो पेज है यहाँ से पॉइंट जितना पॉइंट आपका रहेगा ऑटोमेटिक जिस तरह से मेरा पेज किसी को लाइक कर रहे हैं उसी तरह से मेरा दूसरा यूजर जो है मेरा चैनल को सब्सक्राइब करेगा और उसको नाइन पॉइंट मेरा यहाँ से घटेगा अगर कोई मेरा चैनल को सब्सक्राइब करेगा तो यहाँ से आपका नाइन पॉइंट घट जाएगा तो इस तरह से आप यहाँ से आप एड मनी आप किसी तरह से यहाँ पे अपने पैसे को ऐड कर सकते हैं जितना आपको पॉइंट चाहिए ठीक है आप उसके तरफ आप कॉइन को बाय भी कर सकते हैं और एफिलिएट के द्वारा आप यहाँ से भी अर्निंग कर सकते हैं तो इस तरह से आपका ये सब्सक्राइबर आसानी से बढ़ जाएगा थोड़ी सी आपको मेहनत करनी है इस पर से डेली आप यहाँ पे आइए डेली चेक कीजिएगा और यहाँ से आपको 400 पॉइंट मिलेगा आप डेली इसको पॉइंट बनाना मत भूलिएगा ठीक है तो दोस्तों आप मुझे बताइए कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों को शेयर कीजिए और इस वीडियो रिलेटेड कोई सवाल हो या सुझाव हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा हम आपका जवाब देने के लिए पूरा कोशिश करूँगा और दोस्तों चल फिर मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए थैंक यू